ये तो मेरे विशाल का तजुर्बा है ए मामूनी बताओ ओए मोटू मेरे यार मेरे प्राई अभी के लिए इतना ही till then subscribe to this channel